Вітаю вас, мої підписники та гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про постачання зброї з Великої Британії в Україну, а також про поточну ситуацію та можливі наслідки для майбутнього. Це тема, яка гаряче обговорюється з часів Бориса Джонсона та продовжується ріші сунаком. Причому явно простежується створення Союзу Балтійських країн, Польщі, України та Великої Британії. У цьому відео я розповім про постачання такого важливого елемента різноманітного зброї яка поставляється з Великої Британії в Україну як самохідна артилерійська установка АЗ 90 калібру 155 мм. Але перед тим як продовжити, підпишіться, будь ласка, на цей канал для подальшого отримання сповіщень про виходи нових оглядів озброєнь. Не забудьте поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвоник. А коментарях позначте, огляд яких видів озброєнь ви хотіли би побачити, чи залиште будь-який коментар для просування цього відео. Передача гаубиць і танків Челенджер 2 є початком змін у характері військової підтримки з боку Лондона, відзначається у прес-релізі британського уряду. Ріші Сунак доручив урядовцям забезпечити у 2023 році підтримку Україні, яка б дорівнювала або і перевершувала масштаб допомоги у попередньому році. Британський уряд вважає, що відкрилося вікно можливостей, коли Росія має проблеми із моральним духом військ і з поповненням арсеналів. Вже через 10 днів Міністерство оборони Великої Британії повідомило про прибуття українських військових до країни для опанування броньованих самохідних артилерійських установок АЗ-90. Про це відомство написало у Твіттері. АЗ-90, британська 155 мм броньована самохідна артилерійська установка, створена підрозділом компанії Bay Systems, Vickers Shipbuilding and Engineering. САУ виробляли з 1992 по 1995 рік. Загалом до британської армії надійшло 179 одиниць. САУ озброїли 6 артилерійських полків. ас 90 замінила собою 105-мм САУ ФВ-433 Ебет, М109 та причіпну самохідну 155-мм FH-70. Станом на 2015 рік було відомо про 117 ас 90 на озброєнні трьох полків. Експлуатація САУ у Великій Британії запланована до 2032 року башта Відас 90 використовується у виробництві польських саукреб, які стоять на озброєнні українського війська. АС-90 має сумісну з цим стандартом гармату завдовжки 39 калібрів, яка здатна зробити постріл снарядом Л-15 на відстань 24,7 км. Однак вона має новий механізм замикання ствола з обтюратором крослі та магазином на 18 капсулів. Порохові заряди завантажуються без використання металевих гільз. Стандартні постріли для цієї гармати такі саме, як і для гаубиці F-Rich 70 L15 хит та метальні заряди. На правій та лівій сторонах башти розміщені прямокутні люки, які зачинюються броньованими дверима. На даху башти встановлений 7,62 мм кулемет для стрільби по повітряних та наземних цілях. Корпус та башта гаубиці вкриті 17 мм шаром сталевої броні. Поворот башти здійснюється завдяки електричним силовим приводам, у разі поламки ручним аварійним приводом. САУ має допоміжну силову установку, що працює незалежно від основного двигуна. Наведення гармати за азимутом та піднесенням здійснюється електричними сервоприводами. Машини обладнані автономною системою навігації та наведення модуль ДРУ. Комп'ютер управління баштою Терет Control Computer TCC, може керувати всіма основними функціями башти. Модулі управління знаходяться на місцях командира, заряджаючого та навідника. Завдяки дру та тисісі можливе автоматичне наведення гармати. Кожна гармата обладнана радаром для вимірювання початкової швидкості снаряду. Також передбачена можливість ведення вогню прямим наведенням. Переведення з похідного положення в бойове відбувається за менш ніж хвилину, так само і переведення з бойового у похідне. При цьому обслуга може перебувати в кабіні, а ствол може бути зачеплений і розчеплений без виходу з кабіни. Основні характеристики екіпаж 5 осіб, вага 45 тонн. Силова установка турбодизельний двигун потужністю 660 кінських сил. Максимальна швидкість ПТ-55 км на годину по шосе. Запас ходу 370 км по шосе. Довжина ствола 39 калібрів дальність стрільби звичайним снарядом 24,7 км. Темп стрільби 3 постріли за 10 секунд, черга 6 пострілів за 3 хвилини, інтенсивний. Боєкомплект 48 снарядів, 17 споряджених, 31 возимих. Додаткове озброєння, кулемет калібром 7,62 мм. Самохідні гармати АЗ-90 унікальні тим, що вони є першими британськими самохідними гарматами з повністю автоматизованою системою керування вогнем. Ця система дозволяє вести стрільбу з гармати точно та швидко, а також дозволяє швидко стріляти кількома пострілами по одній цілі вогневий вал. АС-90 також має передову систему захисту броні, яка призначена для захисту екіпажу від вогню противника. Крім того, АС-90 має унікальну конструкцію башти, яка дозволяє їй швидко і легко обертатися на 360 градусів, що забезпечує неймовірну мобільність на полі бою. Самохідні гармати АС-90 дійсно невід'ємна частина зброї української перемоги. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео для популяризації україномовного контенту.